Willkommen bei SmartGuard Telefonie Demonstration. Welcome to SmartGuard Telephony Demonstration. Ort, Datum und Uhrzeit. Donnerstag, 30. März 2017, 14.54 Uhr. Local date and time. Thursday. the 30th of March 2017 14.55 o'clock. Temperatur außen 18 Grad Celsius. Temperature outdoors 18 degrees centigrade. Wetter heute und die nächsten drei Tage. Tagsüber teilweise bewölkt und tagsüber meist bewölkt und teilweise bewölkt und tagsüber teilweise bewölkt. Weather today and next three days. Partly cloudy and mostly cloudy and partly cloudy and partly cloudy. Sonnenaufgang. 7.08 Uhr. Sonnenuntergang. 19.46 Uhr. 7.08 o'clock. Sunset. 1946 o'clock. Ende der Ansage. End of announcement.